манай төрийн албаны хуулинд одоо гайчгүй гавьяачгүй олон жил болсон нь давуу тал болчоод тэр давуу талаараа өөрийнхөө эргэн тойрон удирдлагадаа байгаа хүмүүсийг эрхшээлдээ оруулдаг нэг ийм одоо бохир заваан нөхцөл байдал үүсчээд байна. Тэгээ ямар ч гомдол гаргасан хууль зөрчөөгүй учраас тэр хүмүүст хариуцлага тооцож болдоггүй. Тэгээ би зүгээр захын жишээ хэлэхэд одоо ямар ч байгууллагт одоо шинэ удирдлага очлоо гэхэд доор нь нэг хор хутгаал ужигнуулаад хов зөөж нааш цааш нь явуулаад өөрсдөд нь үйлчлээгүй өөрсдийнх нь хэрэгшээлээр байгаагүй хүмүүсийн зэрэг дэвийн нэмэгдэл цалин урамшууллын одоо боломж амралт гэдэг энэ бүх юмн дээр нь байж болох нөхцөл боломжоор дарамтлж хяхаж боодог нэг юм бүлэглэл бий болчиход байгаа. За бүлэглэл гэдэг үг нь ч одоо хаашаач. Энэ намд энэ төрийн албан дотор бол битүү Ялангуяа энэ үйлчлэгээний салбар тэгэл энэ боловсролын салбар бол би одоо боловсролын хуулийн ажлын хэсгийг ахалж байна. Хилцүүлэг хийгээ явж байхад бол аймаг орон нутагт бол ялангуяа бүр ерөөсөө энэ засаг замраагаа алдчихжээ. Энэ дээр энэ хуулийн зохицуулт юу яаж орж ирж байгаа? Сүүлдээ бүр давраад одоо хуулийн бүрэн хамгаалттай байгаа учраас доороо одоо удирдлагадаа ажилладаг хүмүүсээ ч хөдлөхгүй Дээшээ өгсөөд аймгийн дарга, газрын дарга бүр их хурлын гишүүд рүүгээ янз бүрээр занл хийсэн мессеж хүртэл бичдэг ийм одоо даварсан төрлийн албатай болчиход байна л та. Энэ ёс зүйн сахилга хариуцлагатай холбоотой асуудал дээр энэ хууль шийдэл гаргах уу? Одоо миний сонгогдсон тойргоос гэхэд багш нараас маш их гомдол ирдэг. Энэ салбарт ажиллаж байгаа зарим хүмүүсийн одоо ааш авир засаг замраагүй байдал бол одоо бүр хэрэг сэтэрч гисэн. Хуулийн асуудал ярихаар ямар ч боломжгүй. Хариуцлага тооцох ямар ч боломжгүй. Тэр энэ сахилга хариуцлагатай холбоотой зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За 80 удирдлагын актив багш ажлын хэсгийн алтан зул. За энэ өндрийн мэндийг хүргэе. Удирдлагын агч юм шалтанч бол за таны саналыг таны асуултанд байгаа зохицуулт манай энэ төрийн албаа агч 900 хуйлдаг орж ирсэн. А энэ төслийн 7 дугаар зүйлт бол байгуулгын соёл дэг журам албан харилцааны ёс зүйг чанд захих альва одоо харшил үүдэл гарахгүй байх гэсэн хиймжээ болгоод хэмжээгээ үүрэг болгосон зохицуулт 81-ийн Тавд бусдыг өөргөө хөгжүүлэх, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хэсэн богдуулахгүй байх гэд үүргээр 8.1-ийн 2-ын 4-дээр албаны чигүүрэгтэй холбоотой мэдээллийг санаатай нүүн дарагдуулах, удирдлагын шийдвэр гарах үйлчилгээнд сад учруулах гэсэн хориглох зүйлээр орсон. Тэгээд энэ үүрэг хориглох зүйлийг зөрчсөн болвол 16 дугаар зүйл заасан ёс зүйн хариуцлага. За энийг одоо давтан үйлдвэрлэл сахилгын шийтгэл оногдуулахар заасаа яа харахгүй энэ асуудал бүх ёс зүйн одоо төрийн байгууллагын байгууллагын дотоод ёс зүйн асуудал дээр гардаг. Тэгэхээр манай хуулиндоо саний зохицуулалтаар нариучилсан зохицуулсан байгаа. За баярлалаа. За энэ асуултаа холбогдуулаад бас нийт энэ төрийн албаа хаагчд руу бас хэтэрхий хүн дарамт учруулж байгаа юм шиг зарим хүмүүс ойлгоод байж магадгүй. Төрийн албаагчдыг харин хамгаалж байгаа ойлгоно шүү. Одоо удирдлагуудын зүгээс Төрийн албан хаагчдад шахал шаардлага тавих асуудал байлгүй яг уу. Тэгвэл эрх хэмжээг хэтрүүлж хүний мөн чанар руу халдаж тэр яс зүүн хэм хэмжээг давж болохгүй өөрөлдөө шахах шаардлага тавихтаа одоо хүний нас хүйс, яс үндэс, биеийн хэлбэр гарилбараар одоо дарамжлах загин жагааны нэгэд одоо хүнсэтгэл санааны дарамт учруулах за тэгээ бэлгийн хүчирхийлэл дарамт гэдэг янз бүрийн асуудлууд гардаг ийм зүйлүүд гарахгүй байхад энэ хуулийн бас нэг зохицуулалт энэ ялангуяа төрийн албаны удирдлагын төвшөнд газар хэлцүүдийн дарганы төвшөнд ч гэсэн ийм зөрчлүүд байгааг бас таслан зогсоож байгаа гэж ойлгож байна. За ингээ улсын хурлын гишүүн зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Хишгээгийн Нямбаатар Пүрэв учрын ануужин Бадарчийн жаргал маань Ням усрын учрал энх хоёрын Батчугар нарын урилгаар сонгон хайрхан дүүргийн социал демократ Монголын залуучуудын холбооны гишүүдийн төлөөлөл Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. За та бүхэндээ залуучуудаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Та бүхний одоо зүрх сэтгэл Монгол эх орны маргаашийн хувьд ялгуурстай байгаа гэж бодож байна. За одоо төмөр за дамжны хөшөөнд тодруулсан нэг минут. Тийм, тэгэхээр саяын зохицуулт орж байгаа нэг сайн байна. А тэгвэл бас нөгөө талд нь бас харж үзээрэй. Юу гэхээр бас гүтгдэг, хилмигдүүлдэг асуудлууд бас гарах бах шүү. Тэгээ энэ талаас нь бас бодолцож үзээрэй. Их хурлын дарагтаа бас санал нэг байна. Ер нь төрийн албанд бол олон мянган сайн хүн бий. Дийлэнх нь олуула. Тэр дотор цөөхөн хэсэг бол энэ төрийн албаны хуулийн одоо сайн бодолтоогоор хийсэн зохицуултуудыг хувьдаа буруугаар ашигласан одоо бүлэг байдаг шүү. Энд л одоо гол энэ зохицуултыг оруулах талаас нь анхаарч энэ зохицуултыг ажлын хэсэг дээр ярилцаж хийгээрэй л гэж хүсэе. За зөв маш чухал. За одоо төмөр тоогоо ингэ төвчин гүшүүн. За баярлалаа.